кургак учукка каршы дарылоонун башталышынан эки жума өткөндөн кийин кургак учуктун микобактериялары активдүүлүгүн жоготоорун бүгүн баардыгы билишет андыктан оорулуу адам айланасындагыларга ооруну жуктурбай калат жана өзүнүн көнгөн шартында кадимки жашоосун уланта алат алгачкы эки жумада оорулуу адам турган жайды тез тез желдетүү шартын түзүү менен инфекциянын жайылуусун азайтууга болот адистер оорулуунун бөлмөсүн күнүгө сегиз жолудан кем эмес желдетүүнү сунушташат бактерияларды аба агымы менен башка бөлмөлөргө эмес сыртка чыгаруу үчүн алгач эшикти жаап анан терезени ачуу керек күн бою көп ирет бөлмөнү желдетүү бактерия менен вирустан арылуунун эң таасирдүү иш чарасы болуп эсептелет